welcome to morning dose daily ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗದೇ ಇರಲು ನೆಪಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಡಕು without being active finding evasions to live with is the main reason for failure